judd indi wo tank awma jam kon yow do am jam ci kër gi xal ko buma neene mu dima xol xool yow dama la wala a sax nga de yow yaa ñàkk jom bu bëgg a demal yow yaa ngi gis sa di giss sa baay man sama baay ju bon ji mo tim sama nday ju bax ji di ko dóor ba sama papa ding ko gis mais du ni ngañ koy defee yow ma xiyam buma jakkalo wek sama yaay duma xam lan la koy wax te gatché dina ma top torop bu tuddee sama yaay sax sama xol day toy parce que mbon mo tax te gani ci si àdduna yóbbaale bakana fa ma suuku jéegalu ndax yaay boy nga balma yaay boy balma ak bés def lu xees yaa ma gën bu dee rap daal jëlal sa pause ma gàtt sa kooku sacrifice am dafa metti kër gu mu dugg so aku sejak jëkkër dee deh ya, dee yaas tegu story on the way I really miss the fucking shit yeah xam ya. ya, Sahara galang l'océan Atlantique rus krus wax duduk. dul dëgg mi xolingo ni daw fu mi waɗa fu ku nek bëgg doon fess waral ñi di sacc ñi di jaay drop. ñàkk xam nak lu mu waral da bari te yeen suma ma la leen di ngeen dinaa leen régler bo ne ma jàkk ka kaa gëm nga ne sama ginaaw xana ki ma pour ma lijjanti ko lu tuti la xawma casamance bindoon naa yow daal foo foo xamee sëriñ bi yóbboo nga du fa sinon jaan ci kaso bi lay deewee. tu la ferme. ah. yow soo moytuwul. ki ñaaña. Milé nu pam. Bolé bojo. Bono gbigbo mi, bodo sẹ́wọ̀n kúrò náà. E. i ñoo koy pëndal man cirque noir bi ñoo koy cirque noir cirque